इतना एस्थेटिक कैफे कैफे के सेंटर में ये ट्री ऑफ लव हर कस्टमर कंफर्टेबल हो cheesy peri peri tornado Spanish dessert churros bubble tea basically ये मेरी बहन का विजन है शी स्टार्टेड मेसिडो आज की जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है love is in the air you need a special place for that special feeling एक ऐसी ही स्पेशल जगह पर मैं आज आपको लेके आई हूँ चलिए मेरे साथ मुझे ना आइडिया ही नहीं था कि अपने मानसरोवर एरिया में कोई इतना एस्थेटिक कैफ़े भी है सो so गाइस आज मैं आई हूँ मेसी डोर कैफ़े में very beautifully unique decor I must say कि मेसी डोर कैफ़े का one of the stand out feature है यहाँ का ambience This cafe is one of the most Instagrammable places I've ever been to in Jaipur. Beautiful walls say colorful artwork tak or cafe ke center mein ye tree of love makes this cafe an ideal spot for its visitors. 11 AM से 11 एम तक मेसीडोर कैफे ओपन रहता है सो प्लान अकॉर्डिंगली लोकेशन का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ एक्चुअली ये मेसीडोर कैफे का सेकेंड आउटलेट है फर्स्ट आउटलेट है सुभाष नगर में सो so, अगर आप क्विक बाइट या फिर एक रिलैक्स हैंगआउट स्पॉट सर्च कर रहे हैं जयपुर के मानसरोवर एरिया में जहां delicious food unique decor friendly service and lively atmosphere है तो Door cafe has something to offer for everyone यहाँ का स्टाफ मुझे बहुत ही अटेंटिव लगा एंड दे मेक श्योर कि यहाँ विजिट करने वाला हर कस्टमर कंफर्टेबल हो और सेटिस्फाइड हो with their experience seating area बहुत ही कोजी एंड कंफर्टेबल है बहुत ही lively and colourful vibes feel होंगी आपको भी मैसी डोर कैफ़े में मुझे ना ये एक परफेक्ट प्लेस लगा to catch up with friends और spend a lazy afternoon reading a book so next time जब भी आप मानसरोवर एरिया में जाए ना तो make sure to stop by the Messy Door cafe and experience its lively vibes and colourful ambience for yourself Messy Door cafe में indoor and outdoor seating options आपको मिलेंगी वैसे ना मैंने तो इंडोर सीटिंग ही प्रेफर किया बिकॉज अगर मैं बाहर बैठ जाती तो फिर मैं इतनी ब्यूटीफुल सी वाइब्स जो हैं वो शायद मिस कर जाती नहीं so now it's time to try the food Messy Door cafe में I tried their cheesy peri peri tornado जिसका प्राइस है रुपीज़ वन हंड्रेड ये स्पायरल शेप्ड टोर्नेडो का जो फ्लेवर है ना बहुत ही मुझे स्पाइसी एंड टैंगी सा लगा आ, मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया था मैंने वीडियो देखे हुए थे इसके but I was trying it for the first time and it was yum और मैंने ट्राई किया स्पेनिश डिजर्ट चूरोज जयपुर में नो बडी सर्व इट इसका price start from rupees one twenty long thin shaped very crispy and थोड़ी सी ना पाउडर शुगर इसके ऊपर स्प्रिंकल की हुई थी and it was loaded with chocolate dip and I tried bubble tea जिसका प्राइस है rupees two fifty So guys, Messy Door Cafe definitely serves really delicious and finger-licking food. Perfect flavors, perfect texture and perfect presentation of all the dishes. मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ना बबल्स हैं मैं जैसे इसको पी रही हूँ ना बबल्स मेरे मुंह में जा रहे हैं और बर्स्ट हो रहे हैं लिटरली बर्स्ट हो रहे हैं to my channel so tell me more about Messy Door basically ये मेरी बहन का विजन है she started Messy Door and it's basically pink colour Instagrammable cafe so people can come have a budget friendly meals and they can enjoy it and we have some special dishes as well we have bubble tea churros which nobody serves in Jaipur. Basically, she has created the menu. So by profession, she's a company secretary, but uh, like she's very strong with this like vision की मुझे खोलना ही है. So she has done research. उसने पूरा menu खुद से design किया है खुद से सारी recipes बनाई So that's मतलब She recently got married, and I'm taking her vision forward. Okay, so the whole credit goes to Ritu. Ritu, yes, Ritu Agrawal. Okay. Thank you so much. Oh, thank you, ma'am. So guys, this was my today's vlog. Door cafe में मैं आज आपको लेके आई थी and food here is super awesome आज की जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है Spanish dessert churros it's a must try जब भी आप मैसीडोर में आएंगे ना ये तो आपको पक्का से ट्राई करना पड़ेगा मैं आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे को कुछ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आऊँगी till then stay safe and keep asking your life okay now what